Ciné Chamanisme, c'est une chaîne, deux formats de vidéos. Dans les vidéos marquées du logo XP, je vous propose des idées de mise en scène originales dans des courts-métrages expérimentaux. Dans le format enquête d'images, je commande des extraits pour vous aider à l'analyse de films. Le cinéaste fait aussi pencher sa caméra pour des plans qu'on appelle Dutch Angle, où la ligne d'horizon est en diagonale. L'intelligence de la mise en scène réside ici dans l'effet physique que ce changement de cadre semble avoir sur le personnage. Cette méthode permet aussi de vous aider dans les choix de mise en scène si vous êtes vous-même intéressé par réaliser des films. Ces vidéos peuvent aussi vous faire réfléchir sur les contraintes et choix techniques, quel que soit l'art qui vous intéresse. Vos commentaires sur les vidéos m'aident tout particulièrement car ce sont vos avis qui me motivent pour continuer à créer à ce rythme, à peu près une vidéo toutes les deux semaines. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir le monde grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.